दोस्तों आज हम आए हुए हैं एक मस्जिद में जो कि फतेहगढ़ साहिब में ही है और मैं मस्जिद फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ चलते हैं अंदर नहीं पालक थे अरे पाले पाले हुए तो थे देखिए अरे अंदर को आए हाँ, अंदर से देखते हैं क्या नाम है तेरा मोहम्मद हाशिम अब आपको दिखाते हैं गाइस पैरेट्स अरे वाह क्या अरे वाह अभी मेरे साथ है मोहम्मद हासिम हम हैं मस्जिद के अंदर इस मस्जिद का क्या नाम है इसका नाम है शरीफ जी जैसे नाम इनका है अली अलिफानी मस्जिद ठीक है ये मछली भी पाली हुई है ना तुमने ये लेके कहाँ से आते हो ये पटियाला से मिल जाती है ऐसी मछलियाँ जी ऐसी मछलियाँ बड़ी बड़ी हाँ पटियाला मिल जाती पटियाला लुधियाना हुआ आपका अच्छा अच्छा कछुआ वो भी देखते हैं ये कछुआ है तो फ्रेंड्स जैसे जैसे कि आपने देखा कि हमारे को मस्जिद के अंदर मछलियाँ देखने को मिली कछुए बहुत ही मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके अच्छा। वो गेट भी लगा बोर्ड नहीं लगा हाँ जी हाँ जी ठीक है तो दोस्तों ये है पुरानी मस्जिद जो कि पार्टीशन से पहले बनी हुई है 1947 से पहले दोस्तों इन ये हैं मज़ारें इनको मज़ार बोलते हैं मेरे को कुछ ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन जितना भी आप जितना भी पता है मैं बता रहा हूँ दोस्तों अभी हम मस्जिद के ऊपर जा रहे हैं ऊपर वाली मंजिल पे और ऊपर से देखते हैं कि कैसा लगता है ये बाहर जो है ये कब्रिस्तान बना हुआ है बहुत ही अच्छा माहौल है Thank you. के लिए इतना ही क्योंकि हमारी कैमरे की बैटरी डेड हो गई है तो मिलते हैं अगले ब्लॉग तब तक के लिए गुड बाय